राइटर किस फाइंड एंड रिप्लेस द ऑटो करेक्ट खसूसियतन पे मबनी यह ट्यूटोरियलस मंज छ तुहंद इस्तकबाल यह ट्यूटोरियलस मंज हेचौ find and replace spell check auto correct यतन छ इस पन्निस ऑपरेटिंग सिस्टम पठ उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 तो लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 क इस्तेमाल करान When karaw is right Erasmus find and replace kis buttons mutallik hashnes shuru. चो टेक्स्ट तलाश करान या छियो पूर डॉक्यूमेंटस मज टेक्स्ट बदलावान इस हेचो एक मिसाल के जरिए अत मुतल्लिक मजीद तो गड खोलो इस resume.odt फाइल वन करियो एडिट ऑप्शनस पेट क्लिक तो पत फाइंड एंड रिप्लेसस पेट मुतबदिल पट करियो स्टैंडर्ड टूलबारस मज बटनस पेट क्लिक अख डायलॉग बॉक्स चु सर्च फॉर तो रिप्लेस विद फील्ड हथ जहिर ग तो इस टेक्स्ट सर्च फॉर फील्डस मज तलाश कर यान सू कर दर्ज मिसाल पे पनिस डॉक्यूमेंटस मज तम सारे जाय तलाश कर यन अस रमेश चु लूखमुत तो सर्च फॉर फील्डस मज करो रमेश टाइप व्यू फाइंड ऑलस पे क्लिक तु तो तम तमाम जाय यन रमेश लिखित नुमाया गमचा Replace with fieldس منز کریو سو ٹیکسٹ داخل یس تہی ات سۭتۍ بدلاوان یژھان چھو مثال پٲٹھۍ أسۍ چھِ پننِس ڈاکومنٹس منز رمیش منیش سۭتۍ بدلاوُن یژھان تہٕ أسۍ کرو replace with tabس منز منیش ٹایپ وۄنۍ کٔرِو replace allس پٮ۪ٹھ کلک تُہۍ وٕچھِو زِ سٲنِس ڈاکومنٹس منز چھُ رمیش پرٛٮ۪تھ جایہِ منیشس منز بدلیومُت ڈایلاگ باکس کِس بٔنمِس حصس منٛز چھِ أسۍ اکھ مور آپشنز بٹن وٕچھان अथपेट करियो क्लिक मोर ऑप्शंस किस बटनस मंच मखसूस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शनन हंस अ फहरिस्त आसान अथमंच ऑप्शन आसान मसलन बैकवर्ड्स यूज टेक्स्टस बन पठे हेर कुन तलाश करान करंट सिलेक्शन ओनली यूज टेक्स्टस टेक्स्ट किस منتخب حصص من ساران چھ अथमंच वारिया ऑप्शन आसान मसलन regular expressions search for styles तो बेई बाकी डायलॉग बॉक्स दशनि तरफ मजीद त्रे ऑप्शन तिम एट्रिब्यूट्स फॉर्मेट तो नो फॉर्मेट यह यूजरन एडवांस्ड फाइंड एंड रिप्लेसिक मुख्तलिफ कस्म फराहम करान अस करो यह बंद अस आला दर्ज कैन ट्यूटोरियलन मुतलिक मजीद फाइंड एंड रिप्लेस खसूसियतन मुतलक जान पत हेचो इस वन लिब्रे ऑफिस राइटरस मन हिजे चेक करने बापत स्पेल चेक इस्तेमाल करनस मुतलक स्पेल चेक च पूरे डॉक्यूमेंटस या टेक्स्ट किस मुंतखब हिस्स मन हेजन हंस गलतियन परखावन बापत इस्तेमाल यवान करने स्पेल चेक करन च मौजूद पोजीशन पर शुरू गछान तो डॉक्यूमेंट या इंतखाब किस इख्तिताम ताम गछान तो हेकिव हिजे चेक डॉक्यूमेंट के आगाज पे जारी थावन बापत मुंतखब करित स्पेल चेक अल्फाजन मज हिजन हज गलतियन परखावने तो तह यूजर डिक्शनरी मज अख नामालूम अक्षर यानी लफ्ज शामिल करनुक इख्तियार दिवान वछव जी ये कितकन छ लागू यवान करने स्पेल चेक खसूसियत छ प्रथ बापत मुख्तलिफ आसान मिसाल पट मेन्यू बारस मज टूल्स ऑप्शंस पे करियो क्लिक तो पत करियो ऑप्शंस पेट क्लिक ज़हिर गथन वलिस डायलॉग बॉक्सस mans करियो लैंग्वेज सेटिंग्स ऑप्शंस अस पेट क्लिक तो akhras pet करियो लैंग्वेजेस अस पेट क्लिक ये कथ बनायो यकीनी जे ऑप्शन यूजर इंटरफेसस तहत छ ब्रोठी डिफॉल्ट यानी तय गोमत ऑप्शन इंग्लिश यूएसए मुकरर अथ वन कन करियो लोकल सेटिंग्स फील्डस मन्स डाउन एरोस पेट क्लिक तो पत करियो इंग्लिश यूएसए ऑप्शन अस पेट क्लिक वंच डिफॉल्ट लैंग्वेजेस फॉर डॉक्यूमेंट्स तहत वेस्टर्न फील्डस मज डिफॉल्ट जबान इंग्लिश इंडिया चूंकि इंग्लिश इंडिया मज हेकि तिन डिक्शनरी ऐसित अस बदलाओ ये इंग्लिश यूएसए सत तो करो वेस्टर्न फील्डस मज डाउन एरोस पे क्लिक पत करो इंग्लिश यूएसए ऑप्शनस पे क्लिक आखरस पे करो ओके बटनस पे क्लिक स्पेल चेक खसूसियत किथ कन यू एस ए बापत काम करान वन तैयार स्पेलिंग एंड ग्रामर च खसूसियत इस्तेमाल करन बापत बनायो ये कथ यकीनी ज ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन छ एनेबल्ड यानी फाल अगर ये फाल छन तेल करियो टूल बारस मंज ऑटो स्पेल चेक किस बटनस पे क्लिक मदर्स ऑक्यूपेशनस तहत करो resume dot O D T file मंज हाउसवाइफ बदल ह्यूज वाइफ टाइप तो दबाओ स्पेस बार तुम विछिव जी गलत लफ्जस बनकन छ लाइन जाहिर ग वन थू लफ ह्यूज वाइफस पे कर्सर तो स्टंडार्ड टूल बारस मज करियो स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकनस पे क्लिक तो अस ये लफ्ज नॉट इन डिक्शनरी फील्डस मज व गलत हजि वो लफ्ज वजलिस रंगस मज नुमाया सपदान तो सजेशनस बॉक्सस मही लफजन सही लफ्जन हुन इंतखाब करने बापत वारिया तजावीज मौजूद Suggestions boxas mınız kariu Housewife'as pet click to patı kariu Change kis button'as pet click. Zahir gatsan valis loktis dialog boxas mınız kariu OK button'as pet click. Tuy vichiu zi durust hije chuan documentas mın zahir gatsan. Tabdili kariu undo. Vain hechav is standard toolbaras mınız autocorrect now kis base ekis optionas mutallik. Autocorrect chis spell checkich ak tavsiyi khususiyat. Auto correct छ मेन्यू बारस मज फॉर्मेट ऑप्शन किस ड्रॉप डाउन मेन्यूस मज लबने यवान ऑटो करेक्ट छ पन पन तुजन मुकरर करना आमतन ऑप्शनन मुताबिक फाइल फॉर्मेट करान ऑप्शन छ ऑटो करेक्ट ऑप्शनन पेट क्लिक कर मुंतखब कर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स ये खोल तुंदिस लेखन सीत सीत रोजी ऑटो करेक्ट खसूसियत पान पन टेक्स्टस इस्लाह करान तसही यानी करेक्शनस से तुहंदि तरफ ऑप्शनस टैबस मज मुंतखब ऑप्शनन मुताबिक करन यवान येतन छ delete spaces at the end and beginning of paragraph तो इग्नोर डबल स्पेसेस ही वारिया ऑप्शन मौजूद तिम कितकन छ काम करान अम बापत वछाव अख मिसाल पे इसकरो पन्ने resume.odt फाइल में क्या टेक्स्ट टाइप तो कैसन जायन पर थाओ अल्फाजन मंजबाग सिंगल स्पेस कैसन जायन थाओ अल्फाजन मंजबाग डबल तो कैसन मुकामातन पर थाओ ट्रिपल स्पेसेस वहीं करो पूर टेक्स्ट मुन्तखब मेन्यू बार अस्मस करियो फॉर्मेट बटन स्पेट क्लिक आई पत करियो ड्रॉप डाउन मेन्यू अस्मस ऑटो करेक्ट स्पेट क्लिक तो अखर स्पेट करियो सब मेन्यू अस्मस ऑटो करेक्ट ऑप्शन द click options kis buttons peṭh kariu click. When kariu ignore double spaces peṭh check to OK buttons peṭh kariu click. तुहुन टेक्स्ट युस तुह एम पत टाइप करियो छुन तह लफ्जन मंज बाग डबल स्पेस थावनुक इजाजत दिवान इस थाओ मनीष नाव पत कर्सर वन दबाओ दई फिर स्पेस बार तु तो ये कर्सर सिर्फ अख स्पेस ब्रो पकान तो यह टेक्सटस मज डबल स्पेसन हुन इजाजत दिवान अक स्पेस पत करू खानदनी नाव कुमार टाइप ऑटो करेक्टस मन से या एब्रिवेशनस यानी मुख्तसर नावस पुर असर या जीठिस टेक्सटस मज तब्दील कर सलाहियत यह जेठन लफ्जन हुन शॉर्टकट बन टाइप कर सहल बनावान मिसाल पट सानि resume.odt फाइल मन्ज हेकि लफ्जन हुन सु सेट आसित युस डॉक्यूमेंटस मन्ज बार-बार इस्तेमाल छु बार-बार यम जुमल या लफज टाइप करन हेकि थकरावन वोल बनित मसलन अस बार-बार पन्निस डॉक्यूमेंटस मन्ज this is a spoken tutorial project text type करन यछान अस हेको अख मुख्तसर नाव बन युस बराहे रास्त सनिस मतलूब टेक्स्टस तब्दीली हेकि करित वन वुछो जि किथ कन छ एसटीपी हिव नाव पइन पाने स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्टस मज तब्दील गछान मेन्यू बारस मज फॉर्मेट ऑप्शनस पेट क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शनस पेट गछियो तो ऑटो करेक्ट ऑप्शनस पेट करियो क्लिक जाहिर गमतिस डायलॉग बॉक्सस मज करियो रिप्लेस टैबस पेट क्लिक चेक करियो जि इंग्लिश यूएसए छ सइन मुंतखब जबान Replace फील्डस मन्ज करियो abbreviation यानी मुख्तसर नाव STP type पी इस बदलावन यछान छे With fieldस मन्ज इन वाले टेक्स्ट तहत करियो spoken tutorial project type dialog बॉक्सस मन्ज करियो new बटनस पेट क्लिक तो विछियो जी replacement टेबलस मन्ज छे एंट्री गछान ओके बटनस पेट click When you 3s text this is a STP type karo to space bar dabao to wuchhuzi mukhtasar now STP chu spoken tutorial project asmas tabdil gachan ये खसूसियत छ तेल ज्यादा मददगार बनान ये ह्यूई टेक्स्ट एक्सी डॉक्यूमेंटस मज वारिया लटी यवान तब्दीली करियो अंडू लिब्रे ऑफिस रटरस पेठ यह ट्यूटोरियल छ वन इख्तितामस वातान मुख्तसरन ह्यूच ऐसे find and replace spell check auto correct जामिया तहफीज राइटर असमस करेगी text type this is a new document the document deals with find and replace वन बदलयु डॉक्यूमेंट फाइंड एंड रिप्लेस इस्तेमाल करित लफ्ज फाइल सीट टी डॉक्यूमेंटस मस टीईएक्सटी बदलयु हिजे टीएक्सटी सीट स्पेल चेक खसूसियत इस्तेमाल करान बनायो हिजे दुरुस्त करित टी ई एक्स टी तुम करू डिफॉल्ट जुबान पट इंग्लिश यू एस ए युक इस्तेमाल ऑटो करेक्ट इस्तेमाल करान बनायो this is LibreOffice Writer बापत अख मुख्तसर नाव टी एल डब्ल्यू तो वो अमिच इम्प्लीमेंटेशन यानी निफाद There is a link aspect destiya video which you you spoken tutorial project khulasa karan agar pay asl bandwidth dastiyab chane to heke you download karit to vichit Spoken Tutorial Project Team च Spoken Tutorial लोग इस्तेमाल करित वर्कशॉपन हुन इनकाद भी करान तो ऑनलाइन इम्तिहानस मस पास गसन वालन च सनद दीवान दिन मजीद तफसीलात बाबत करियो contact at spoken-tutorial.org पे रब्त स्पोकन ट्यूटोरियल छ टॉक टीचर प्रोजेक्ट हिस्सा हिस हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइलो तरक्की कौमी तलीमी मिशन बजरिए सी टी हमायत करम मजीद जानकारी पे slash N M E I C T hyphen intro यम ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आमदन करम अस शरीक रोजन वापस सठा शुक्रिया